rahmatullahi ta'ala bukatu masu sauraron gidan radio haɗin kai FM na garin Magariya barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a wannan rana ta Juma'a sha biyar ga watan Juma'a da Akra wanda ya daidai da biyu ga watan Maris na dubu biyu da sha takwas da fatan kowa da kowa yana cikin koshin lahiya haka da fatan ana kusa da akwatin rediyo domin mu kasance tare da ku a cikin hilin amsoshin tambayoyin naku. daga malam sila ungol gana ni musa hussein zan karanta tambayoyin da fatan kuma kowa yana kusa da akwatin rediyon nasa assalamu alaikum alaga wata malam wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to madalla malam mu fara daga tambayar wata mai suna ashatu ce assalamu alaikum tun da ina tun ina budurwa Allah ya sa mun son wani mutum a raina kuma ya mutu Na yi na yi in fidda shi daga raina na gaza har ma an min aure amma bungushe ba cikin tunanin shi ta ce malam menene hukuncin da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين بارك جماعة السلام عليكم تو على الحقيقة irin waɗannan abubuwa sukan faru ga shi bil'adama kuma abin nazari a nan gurin akwai kuskure akwai abin da kuma shi halitta ne daga jikin Allah halitta daga jikin Allah shi ne so so shi halitta ne daga jikin Allah idan Allah ya sanya wa mutum son mutum wannan shi bai isa bai cire wannan son tunda kamar wata halitta ce yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a bisa ainihin almuhabba so ne Allah yake sanya ma a cikin zuciyarka to kai baka yasa baka cire wannan san da kanka sai dai idan wani abu ya zo ya gita to sai ka dage da addu'a to addu'a nan sai ta ma maganin abin na farko dai kam tunda ko da yana da rai ba ma kin ce ya mutu ba ko da yana da rai kina iya yin addu'a tunda akwai wani dalili wanda kin zan matar wani kina iya yin addu'a Allah madaukakin sarki sai ya cire miki san nahi daga zuciyarki amma sai dai Allah zai iya cirewa dan ke da karan kanki babu addu'a abun ba zai fita ba saboda wata halitta sai daga jikin kwayar ɗan adam Allah yake sanya ta to idan irin wani abu ya samu addu'a ce zaki yi kai har Allah ya cire miki wannan abin daga cikin rayuwarki amma idan kana son mutum ba wani abu ba ka aikata na alfasha to sai kai karin istighfari da sauran abubuwa makamaita haka wanda za su yaye ma kuskuren da kake bisan shi domin irin wani abu ya afku a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah yana da kanti na dabino sai wata mata mijinta ya yi tafiya sai ta wuto ta zo kantin nan don sayayyar dabino to shi mutumin sai ya ce mata ai kantin a can ƙurya akwai dabino mai kyau a ƙurya sai ya ce mata mu shiga in baki mai kyau ce in sai da miki da suka shiga can ƙurya sai wannan mutumin ya yi wasa da wannan matar abin da bai dace ba ya yi wasa da shi kamar yadda mutum zai yi da mata auren shi to wannan mata da ta huta ta tafiyarta wannan mutumin sai ya huto ya garziya a gushe gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan annabi yana ce halakatu halakatu halakatu na halaka na halaka na halaka kafin ya rufe baki shi bayani sai ga mala'ika jibrilu a dubu sai ya zo da aya wallazina idza falu fayatan zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man الذنوب dhunuba الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعملون wa hum ya'malun saboda haka sai Allah ya sabkar da aya ce duk wanda ya aikata kamar wannan wasa da ya da wata mutane alfasa ce abin da bai dace bane a shari'a to saboda haka sai Allah ya ce duk wanda ya aikata aikin alfasha zakarullah sai ya tuna Allah ya tuna narkon Allah ya tuna abin nan ba kyau gabaru li zunubihim sai nemi gafarar zunubin shi maimakon ai magana da batun daya tunda alqur'ani littafin kowa ne maimakon Allah ce gabaru li zunubihi sai Allah ce gabaru li zunubihim sai suka nemi gafarar su wala misru ala ma fa'alu bisu ce ba bisa abin da suka aikata to saboda haka Allah zai yafe musu kurakuransu kamar yadda aya ta nuna to sai wannan mutumin ya tambaye manzo Allah ce a fiye kasatun ya rasulallah ya ce wannan aya ni kaɗai ne laifin da nawa Allah Allah ya fi ko sai annabi ya ce li ummatin wannan ga kowane al'umma ko kuma li insani min ummati ga kowane mutum daga cikin al'ummata idan ya aikata aikin sabo in yi abin da ba daidai ba in ya tuba zuwa ga Allah bai nana ce ba kan abin to Allah zai yafe mishi saboda haka abin da yake wajibi a kanki sai ki wata istighfari wannan istighfari kuma ki roƙon Allah kamar yadda na faɗa miki cewa halitta ce a jikin ɗan adam sai roƙon Allah zai sa wannan abu ya fita daga zuciyarka sai ki kawai ta abu mai kyau ki ka nisar abu wanda yake marasa kyau imtisalin awanir wani tawabin nawahi kamaita abubuwa wanda Allah yake so da kuma nesantar abubuwan da Allah baya so sai mu je za ta gaba alishi. to tambaya ta gaba daga mai lamba 97 sifili hudu talatin hamsin da hudu ya ce in azumi kafin a kiran sallah sai azumin ya kare sai ya tambaya ya ce wai yaya azumin nashi yake to mutumin da yake azumi kafin a kiran sallah na magariba kenan ko wajen shan ruwa sai zama azumin ya kare wannan zai iya afkuwa ga mata dangane da harka ta haila jinin al'ada gab da magariba sai ya zo musu kaga azumi ya kare ko kuma namijin ne wani abu makamaitin haka wanda zai sa azumin shekari sai ya aikata shi to shikenan idan watan ya wuce sai ya rama wani azumin amma in azumin nafila ne in azumin nafila ne babu ramuwa a kan shi kuma zai samu ladan azumin idan mutum yana azumin nafila sai ya man sai ya sha ruwa ko ya sai ya ci abinci ko ya ci goro ko wani abu makamancin haka sai daga baya sai ya tuna ai azumi nake da nafila illa iyaka kawai sai ya kurkure bakin shi daga nan sai ya ci gaba da azumin shi azumin shi ya daram da kal babu wani matsala azumin shi daidai yake da wanda ya ɗauka tun daga A su bayi har zuwa faɗawa rana a gurin Allah da mantuwa ce idan azumin farilla ne to shi azumin farilla shi ma gaskiyar magana kamar yadda hadisi manzo Allah ya nuna mutumin da ya ci abinci